I believe in I pull the

Surabaya mana masyarakat Suro digoyang bersama kami pada malam ini Yeah, my name is ayo dong kita kita balik caranya sih Yeah, Deus.